Hello，大家好，我是金英老师，又到了我们一周的生肖运势周报时间。接下来跟大家分享的是十月二十一日至十月二十七日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。欢迎新朋友，务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞，让你可以及时收到老师的贴心运势提醒哦。好，接下来让我们来看一下当周的日课有什么特别需要留意的地方吧。 在当周有十分多天可以协助我们开运补运的好日子，老师将会提供简单又便利的方式来协助你，一同在当周一起开运哦。好，首先是礼拜一的部分，在当天我们会逢到的是土王用事，因此老师会建议，如果你家中有在做，呃。 小园艺的部分，尽可能在当当天呢，我们不要去做到翻土的这个动作。如果你是建商，又或者是营造单位的话，在当天也是很忌讳动土的哦。另外，在礼拜二的部分，我们会逢到的是当月的月破大号，因此老师会建议在当天呢，集市尽量是少取的。不过在当天有一个很特别的地方，我们可以透过。 泡澡开运，来为自己把身上的这个晦气呢给代谢掉哦。因此，老师也会建议大家在晚上的时候，不妨帮自己呢，就是把浴缸呢积一些水，然后呢在里面放一撮的盐巴，然后泡个盐浴，来让自己达到除晦的一个效果哦。尤其是针对属狗的朋友，今天。 做这个泡澡开运，对你们会非常的好上加好。再来，我们来看一下礼拜三的部分，我们会逢到适合交易纳财的日子。不过当天呢，因为有逢到了阳公忌，所以除了交易纳财是适合的，当天是非常忌讳我们做嫁娶，甚至是入财的部分哦。以上，请各位朋友要多留意一下了。 而在礼拜四的部分，我们会迎接一个新的节气，在凌晨的一点二十分，我们会迎接霜降。在霜降当天，我们可以做一个养生的开运方式。而这个部分呢，尤其是针对如果你是居住在比较潮湿或者是干燥的国家的部分，老师会建议我们可以透过烤橘子来达到滋肺补肝的一个效果。 只要呢，用橘子呢把它清洗干净之后，在上面把橘子的地挖出一个大概十块钱硬币的大小，然后在里面放上一汤匙的盐巴，用铝箔纸的亮面将它给包起来之后，放到我们的烤箱或者是烤面包机里面烤上个五至十分钟，拿出来在温热的一个状况下剥掉了皮吃掉，这样子。 就会达到我们这个滋肺补肝的一个效果，也可以让我们在迎接这个秋冬季节的时候比较有多一点的抵抗力哦。尤其家中有幼儿跟长辈的，不妨试试看这个小偏方。再来就是礼拜五的部分了，当天逢到的是午休照的日子，所以刚好正在做装潢的朋友们，切记在当天。 不要去动到厨房的部分哦。而我们在礼拜六的部分会迎接一个很适合做生机的日子。老师也要提醒大家，种生机基本上是属于道教的一种风水秘术，相传下是可以透过这样子的一个方式，也就是做活那个活人的一个授粉，哈，来达到吹干啊，功名保命。 增寿，甚至有求子启智、进入招财的一个状况。不过，这必须要在特定的地点、时间，还有要件，还有包括也要看到当事人的一个八字的状况，才能够去启用哦。如果你本身过去已经有做了生机，不妨也可以在这一日呢，再看看是否有需要重新去做翻新的一个动作。而我们在礼拜。 天的部分则会逢到董公选要的吉日，在当天也是一个很适合做开运的日子。在当天，老师会建议大家可以把手上的这个手上跟脚上的指甲呢剪掉，这也会象征一个重新的开始。如果你觉得最近的运气不是那么的顺，你希望呢能够有一个好的兆头、好的起头，不妨就把剪这个指甲呢。 在当天礼拜日做一个开运，来当一个新的开始哦。再来，让我们来看看当周的运势王又是哪三个生肖的朋友吧。首先，第三名是我们属马的朋友，第二名是我们属蛇的朋友，而第一名是我们属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在当中你们的运势除了是很强旺之外，你会发现周边会有很多的。 人来协助你，那这样的一个贵人呢，是属于名贵人的部分，所以千万不要放弃眼前来协助你的贵人哦。那老师也会提醒，当然贵人来到了眼前，你更要给予互相的互利，也要互相的帮他一马，这样子之后你们还可以更上一层楼哦。 再来，让我们来看一下接下来这一周个别生肖的运势状况又是如何的。首先，我们来看一下是针对属老鼠的朋友，在这一周，老师会建议你务必要小心翼翼，尤其是在当周的礼拜四跟礼拜五，如果有要结案的、有要完成的事项跟计划，千万必须确定再确定，不要因为行程的耽搁或者是计划的一个改变而导致整个延误哦。 那属老鼠的朋友也务必要在注意，就是在当周会有小破财的一个状况，所以切记我们钱财不要露白。又或者是如果你有使用电子钱包的，务必手机上要装好防毒软体，或者是重新修改一下密码才是上策哦。再来下一个生肖是我们属牛的朋友，在这一周会唯有阻碍，那也要留意的天数分别是礼拜五跟礼拜六的部分。 属牛的朋友，在这一周，如果你是学生，请务必要做好你的学习计划，才不会耽搁了你的学习状态。另外，如果你是属于出了社会的人士，老师也会建议，眼前有一些困难，请务必请求协助跟帮忙，不要硬撑着脸皮薄，不寻求帮忙的状况下，只是有吃苦头的份儿。所以，有时候寻求帮助并不是一件可耻的事情。 请切记铭记在心哦。下一个生肖是我们属老虎的朋友，在这一周要提醒你的是，骄傲必败，所以请务必记得在当周要谦虚待人，会是比较理想的。在这一周也要留意的天数是星期六，也建议你可以多去一些文艺中心，比如说去听听音乐、看看电影，让自己能够放松、松懈一下，也会有助于你转换你的磁场跟想法的。 再来，下一个生肖是我们属兔子的朋友。在这一周，老师建议你要多多的听取别人的建议，而在当中要留意的天数是星期天。别人的建议虽然会觉得很刺耳，但是良言当然会比较难入你的心。多听几次，你也会习惯。重点是你有没有愿意去找别人给予的建议去参考、去执行，这样子你才能够从当中。 得到一些改变跟醒狮。属兔子的朋友在当周要注意的天数，刚刚有说了是礼拜六。在这一周，老师也会建议你务必要照老师先前说的，就是做一个剪指甲的方式来帮自己增加一点好运势哦。再来下一个生肖是我们属龙的朋友，在这一周非常的积极进取，所以如果你有想要去谈的 case，或者是你有想要去。 促成的事项都可以务必在这一个礼拜呢，积极的去邀约，积极的去处理，会有不错的一个效果跟回馈的。那属龙的朋友在这一周唯独要注意的就是财多身弱的一个状况，业绩越好，你可能就是身体不适的状况，或者是睡眠的状况会稍微的有一些的影响。因此，在睡前听一点轻的音乐，对你会是有助眠的效果。 也建议你们在睡前的时候饮半杯的温开水，也会有助于你的身体代谢的一个状况哦。再来，下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这一周非常适合你去做业务开展的部分，也很适合你去大展身手。抛开那些话术，将心比心的去面对你的客人，这样子可以更进一步之外，也能够让你的成交更进一步。请务必记得。 太多的花言巧语是没办法获得客人的信赖的。属蛇的朋友在这一周，因为你非常的旺盛，所以没有特别需要留意的日子哦。再来，下一个生肖是我们属马的朋友，在这一周是一个安然平顺的一周，安安稳稳的，也没有什么不太好的地方。只是属马的朋友比较急躁，也比较希望能够求得功名或者是求得亮丽的一个成绩单跟表现。 跟认可，所以老师会建议你，虽然眼前这一周好像平平淡淡的，其实也没有什么不好，因为代表的是你可以休息一阵子再做冲刺，毕竟休息有的时候也是很重要的。属马的朋友在这一周要注意的天数是星期三哦。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友在这一周，哎，真的是喜气盈门了，在这一周。 不管是你去参加婚宴，又或者是去参加人家的乔迁，只要是好事，都可以去搭上边，对你会有不错的帮助的，可以让你的运势再上一层楼。属羊的朋友，在这一周要注意的天数是星期一哦。再来，下一个生肖是我们属羊的朋友。不好意思，再来下一个生肖是我们属猴子的朋友。 那属猴子的朋友，在这一周，老师建议你们务必要把握转机。对你来讲，眼前会有很多的机会，或者是很多的建议，可能不见得是照你原先的计划去走。但是我们要知道，事实况、是状况去做调整跟改变，这样子才可以得到最大的利益。所以千万不要只一头的埋头苦苦干，而忘了去听取别人给你的捷径哦。 属猴的朋友，在这一周要留意的天数是星期五，记得喽。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这一周你会陷入凡事不顺的一个状况，所以老师也会建议你，不妨重要的决定先搁一搁，等到下一周再来去做安排会是比较好的。虽然有点待滞的状况，但是过去的进度其实都超前了，所以你也不用太大的操心跟烦恼。 而属鸡的朋友在这一周要注意天数相对的比较多，分别有星期一、星期四以及星期天，所以请你们特别要留意一下公司上的一些行政作业，还有包括出入的一个安全哦。车上的行车记录器，请务必一定确定它有是在录影跟良好的状态，这样子也才能够确保你自身的权利哦。 再来，下一个生肖是我们属狗的朋友，在这一周，你会觉得很多事情是需要确实到位的。那老师也会建议你呢，在这一周呢，很多的决策，请务必要明朗化、明确化，不要只是喊喊口号，又或者是说只是一个大方向，细节必须要有条目的列出来，这样子对于你在作业上跟规划上才是比较理想的。 而且也才会有八字一撇的一个感觉，那你在做事情的时候也会比较踏实一点。属狗的朋友在这一周要注意天数是星期二，还有在这一周尽免尽量呢避免喝热的汤或者是水，这样子对你来讲会是比较好的哦。另另外，我们再来看一下最后一个生肖是我们属猪的朋友。 属猪的朋友在这一周呢，信心相当的坚定，这样子在对于你的工作上跟处事上是相对的不错的，也是很有利的。那唯独就是要在这一周注意的天数是星期三，还有切记属猪的朋友在这一周一定要多勤洗手。如果你有嗜睡的一个状况，记得不要怠惰的坐在你的位置上，一定要去。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 第二名是我们属猴的朋友，而第一名是属马的朋友。恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周感情的部分对你们来讲的话是相对的简单，也就是你可以轻易的用一句话就获得对方的注意。不过一句话只获得注意是不够的，因为人是需要相处的。 所以是说，除了获得对方的注意之外，你更需要得到共鸣。在这个时候，不妨能够去做多一些的邀约，透过多次的出游或者是饮食，可以让你们两个有更多的一个认识。或许对方不是你想象的那个样子，引你才可以确定是说这个人是不是你心中的那个最佳人选哦。以上是这一周的。 生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。我们下周再见，感谢你本周的收看哦。